Nee. Het. Het kan er ook maar één wezen, hè? No. Medic! Yo! Medic! Yo! Oh, hey, lineman! Lineman! Lineman! Lineman! Goed gezien. Opgelost, doorspelen! Opgelost! Medic! Ga ik lopen het trekken. Nee, nee, je moet hier blijven wachten. Oh. Je moet je blijven wachten. Dan moest je dat gespannen. Nee, je moet mijn hele team gespannen. Oh! Mijn hele squad. ik! Mag ik daar? Heb je pech?